саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз 31 бірінші параграф оныншы сынып физикасы әрине зарядтың орналастырған кездегі атқаратын жұмысына тоқталатын боламыз сонымен қатар потенциалдар айырымына жақсы әрине оқушылар біздің сабағымызды бастамай тұрып міндетті түрде біздің каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз әрбір сабақты шыққан кезде көруге мүмкіндік аласыз ал біз бастаймыз кеттік бүгінгі сабағымыздың негізгі арқау болатын күтілетін нәтижелері бұл нүктелі зарядтың электр өрісінің потенциалы мен жұмысын есептей алатын боласыңдар олай болса біртекті электр өрісінің зарядының орын ауыстыру кезінде атқарған жұмысына тоқталайық яғни көріп тұрғанымыздай бізде жалпы зарядымыз бір жерден екінші жерге орын ауыстырды ма сол кезде атқарған яғни жұмысын қарастыратын болсақ ол кезде негізгі жұмысымыздың формасы мына жұмыс екі тең екенін білеміз осы теңдеуге тең екенін білеміз бұл жерде f-іміз неге тең болады яғни қараймыз белгілі бір ә, кернеулікпен орын ауыстырады арақашықтықтымен иә нәтижесінде біз осы жерде F ташатын болсақ міне мынаған тең болады зарядтың кернеулік көбейтіндісі ал S косинус альфамыз неге тең деп қарастырамыз бұл жерде арақашықтықта д екендігін ескеретін болсақ формуламыз жұмыстың формасы осылай түрлеп шығады екен яғни е деп отқанымыз кернеулік өлшем бірлігі ньютон бөлінген ә, кулонға тең болса д арақашықтық метр q заряд өлшем бірлігі кулонға тең екенін білеміз иә ары қарай енді осы жерден біз кернеуліктің формуласын түрлендіретін болсақ жұмыстың неге қатынасы әрине заряд пен арақашықтыққа қатынасын алсақ болады екен ары қарай кеттік енді зарядталған дененің біртекті электр өрісіндегі потенциалдар энергиясына тоқталамыз яғни потенциалдар энергиясы неге тең болады жалпы айтқан болатынбыз осыған дейін біздің жұмысымыз неге тең дегенбіз жұмыс тең болады минус дельта энергияның өзгерісіне деп айтқан болатынбыз яғни осы заңдылық бойынша өзгереді нәтижесінде көріп тұрғанымыздай бізде арақашықтықтардың азайтысына тең болғандықтан иә формула осылай түрленіп жазсақ болады деген сөз яғни біздің формуламыз потенциал формуласы осыған тең болады екен ол деген сөз дене белгілі бір орын ауыстырған кезде жұмыс атқарады белгілі бір энергиясы бөлінеді деп қарастырады бастапқы арақашықтық сол деп қарастырады ары қарай кеттік енді біртекті емес электр өрісінің зарядының орын ауыстыру кезіндегі атқаратын жұмысына тоқталайық бізде мына жерде зарядымыз бар иә екінші зарядқа орын ауыстырды бастапқыдағы арақашықтығы r бір болса екінші жағдайда r екімен қарастыратын болсақ бірінші а нүктесіндегі кулондық күшіміз б нүктесіндегі кулондық күшіміз формуласын жазып аламыз ары қарай жалпы бізде потенциал энергияның формуласы мынаған тең екендігін білеміз мына бір формулаға тең екендігін білеміз жұмыстың формуласы f орташаны арақашықтықтардың азайтылса сол кезде әрқайсысының мәнін қойған кезде мізді формуласын түрлендіріп жазған кезде мына бір формуланы былай түрлендіріп алсақ болады екен ең соңында түрленіп шыққан формуламыз яғни атқарған кездегі біздегі ненің зарядтың жұмысын осылай қарастырады енді біртекті электр өрісінің потенциалы жалпы потенциал деп жатқанымыз не дейтін болсақ өткен сабақта айтқан болатынбыз біз кернеулік бұл күштік сипаттамасы заряд ал потенциал бұл э, энергетикалық сипаттамасына тең болады деп қарастырылады түсіндіре алдық қой яғни потенциал электр өрісінің потенциалы дегеніміз сол зарядтың энергетикалық сипаттамасына тең деген шама яғни біз потенциалды фиатмен белгілейміз потенциалдық энергияның зарядқа қатынасы формуланы түрлендіретін болсақ міне қараңыздар мына екеуі қысқарған кезде ә, міне потенциалымыз неге тең пен арақашықтықтың көбейтіндісіне ары қарай бізде ә, формуланы былай болады фиміз кернеуге тең иә немесе ашып енді потенциалдың өлшем бірлігі неге тең дейтін болсақ вольтқа тең қарастырылады өзгермейді сол себепті кернеуге теңестер алсақ болады деген сөз ары бірнеше нүктелі заряд тудырған кезде өрістің потенциалы қалай болады жалпы өрістің потенциалы ол кезде суперпозициясы яғни суперпозиция принципі негізінде барлық потенциалды арифметикалық қосындысына тең болады екен бұл бірнеше яғни барлық ә, потенциалдардың қосындысын қарастырып қарастырады екенбіз олай болса осы сабағымыз қаншалықты түсінікті түсініксіз болғандығын анықтау мақсатында пысықтаймын жобасы яғни бар болған төрт есептің шығару жолымен бізге жібереміз жауаптарын бердік осы жауаптарды дәлелдейміз жақсы оқушылар келесі сабақта жолыққанша сау болыңыз